Burn-out kan ons allemaal overkomen. Je opnieuw verbinden met de natuur en met jezelf kan hier, op de Eik, een plekje in een bosrijke omgeving in de Antwerpse Kempen. Ook kunstenaars en schrijvers kunnen hier terecht, net als allerlei ateliers rond rust, natuur, genezing of creativiteit. Huisje Robuur groeit organisch en ecologisch, robuust en koesterend, verbindend, zoals de krachtige, helende geest van de Nijk. Het is februari en Robur op de Nijk is in winterslaap. Wat een mooi jaar heeft hij achter de rug. Robur wil zo snel mogelijk zijn deuren openen voor wie dat het hardst nodig heeft. Er is nog zo'n 30.000 euro nodig om hem voltooid te krijgen. Wij kijken uit naar het nieuwe bouwseizoen en alle beetjes helpen. Ontdek op de website een antwoord op al je vragen, hoe je kunt steunen en wat je ervoor terugkrijgt. Alvast erg bedankt namens Robur en alle mensen die er terecht gaan kunnen.